Спорт – лучший строитель успеха. Преодолевать стальную тяжесть научит тяжелая атлетика. Дисциплина и упорство – мастерство бокса. Несгибаемый дух – основа борьбы. Равновесие тела и духа – философия дзюдо. Гибкость мышления – искусство тэквондо. Конфедерация. Слияние сил во имя побед Казахстана.